Вы можете починати? Можна говорити? Так. Ага. Я е, прихильник демократичного устрою і держави, і громадських організацій. Хай всяка громадська організація і ініціатива дотримується демократичних правил. І проблема виборів ректора, яка тепер у перший раз в історії України е, здійснюється з участю студентів. Ну, студенти, викладачі і технічний персонал беруть участь у виборах. Ну це великий крок українських вищих навчальних закладів до демократизації. Ось. То я бажаю е, студентській частині бути активні і брати активну участь у цій демократичній процедурі визначення ректора університету. Так, це зрозуміло, але в інтернеті з'явилася інформація про те, що ви ініціювали збір підписів про зняття е, е, кандидатури Губарського. Я не ініціював збір підписів. І це хтось приписав мені те, що я не робив. Нас це дуже цікаво. Ось, але ну насправді мене дивує те, що впродовж цілої такої довгої лекції, угу. коли багато студентів задавали питання, і питання виборів ректора дуже Е, важливо і дуже на часі сьогодні. У нас ось і жоден зі студентів. Ну я впевнена, що майже всі читали про це в інтернеті, і жоден з них ну не, не задав це питання. Ви не думаєте, що це пов'язано з деяким тиском адміністрації на студентів? Вони просто бояться, наприклад, а про це питати. Ну, є різні резонансні випадки. Може, ви чули, у нас там студентів виключили, і ну зараз всі дуже е, сперечаються стосовно того, чи це було політичне рішення, чи це було справедливо. То ви з'ясовуєте це в нормальних переговорах. Ну, звичайно, ми просто хочемо освітити цю, ну, цей випадок я, зі всіх сторін. Тобто, я ще раз кажу, я за демократичні вирішення різних цих проблем. Є вибори, виборча процедура, студенти мають свою порцію. Вибирайте. Дякую. А що стосується того, що ви кажете, списки, я не збирав списки і не збирався цього робити. І не робив. Добре, дуже дякую. Нам важливо було спростувати цю інформацію.